হেল্ল' গাইছ মই যাযাবৰ মই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি সোণাৰী পাই গ'লোহি পাই মেলি এতিয়া মই সাপে খাতি পালোঁহি সাপে খাতিৰ পৰা এতিয়া গাড়ী উঠি দিলোঁ মানে দুটা হাতীত গৈ আছোঁ আৰু ইমান মানে লাজ চাজ নিদিব আৰু দাদাবৰ মানে আপোনালোকৰ খাতি দেখাই আছোঁ মই এখন মানে ধুনীয়া সুন্দৰ মানে ভালেই লাগিব যাযাবৰ লগত এইবাৰ প্ৰথম চুমন যাযাবৰ লগত প্ৰথম চুমনে যাব একদম মানে ধুনীয়া জেগা আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে লাইক এটা কমেণ্ট এটা কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো মেইন আৰু নে কি কয় <laughs> আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বৰ বেছি দীঘলীয়াও নকৰোঁ আমি লৈ যাম আপোনালোকক অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লণ্ডিং নেকি নেকি নৰ্থ ইস্ট পৰে আপোনালোকে চাই থাকক গো বেক ও ভণ্টি ক'ত যোৱা হি ভণ্টিয়ে পাত্তাই নিদিলে বে লাচেৰে পাই গ'লোঁ মা যি কি নহওক এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ মানে ভিউ চাওক আৰু কি ক'ম আৰু মানে আৰু কি মজা এয়া মানে আমি অসমতে আছোঁ মানে মানে অৰুণাচল সোমোৱা নাই মানে আপোনালোকে সোমালে গম পাব আৰু যাযাবৰে দেখাই থাকিব দেখাই থাকিব আপোনালোকক মানে সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে মনোৰঞ্জন কৰক দাদাবোৰে কষ্ট মানে ভোক চোক লাগি গৈছে আৰু আপোনালোকৰ বাবে দাদাবোৰে কষ্ট কৰিছে ভাত চাত খাই নাহিলেও ৰাতিপুৱাই অহা মানে আৰু এতিয়া আৰু তাতে গৈ ধুনীয়াকৈ মাংসই দগজি দিম আৰু নে কি কয় আৰু ৰাইচ আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব যে দাদাবোৰৰ এই ভিডিঅ'টোত মানে চাই কেনেকুৱা পালে তেতিয়াহে দাদা বৰ ভাল লাগিব আৰু আপোনালোকক এনেকুৱা ভিডিঅ' দি থাকিব নে কি কয় আৰু চাই থাকক তেন্তে মই দেখাই আছোঁ গাছ দেখিছেনে কি ধুনীয়া ভিউ সুন্দৰ পৰিৱেশ আজি মনটো মানে মোৰ ভাল লাগি গৈছে আৰু কি ধুনীয়া বে একদম পাঁচটা বজাতে উঠিছোঁ আৰু বে মানে অৰুণাচল লণ্ডিং যাম বুলি আপোনালোকে দেখিছে নহয় গাই কি ধুনীয়া মই এবাৰ দেখাইছোঁ এই আমাৰ সুমন আছে এইয়া আপোনাৰ বাগান চাগান খুব ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ মানে ইমান ধুনীয়া এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ মই মানে যোতাহাটী পাছফালে গৈ আছোঁ এটা ইয়াৰ মানে আবেজিঙে আমেজিঙে বেলেগ মানে গম পাইছোঁ নেকি কি ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ মানে হাৱা খাই খাই গৈ আছোঁ মুকলি একদম মানে পৰিৱেশ মানে সকলো দৃশ্য চাব পৰা যায় আৰু এনেকৈ ক'লে আপোনালোকো আহিলে চোতাহাটীতে আহিব আৰু দেই <laughs> এনেই কৈছোঁ নাহিব আপোনালোকে সেইকাৰণে আহিব কষ্ট পাব মই মানে আৰু এনেকৈ আহি ভাল পাওঁ আৰু মানে তেন্তে <laughs> মই ইয়াৰ মানে মই এতিয়া ভিউ দেখাই আছোঁ মানে আপোনালোকে চাই থাকক দাদাবোৰ বোলক যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু নে কি কাৰ বাবে চঞ্চল হৃদয়ত আলোড়ন কাৰ বাবে দ্ৰুততৰ মোৰ স্পন্দন যা যা বলি জীবন wrong. ভিডিওটো বাৰু চাই আছেনে আপোনালোকে অঁ চাই থাকক চাই থাকক মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ইয়াৰ মানে ভিউবিলাক দেখাই আছোঁ এতিয়া মানে নিতৰা পানী মানে দাদাই ভৰালে আৰু এতিয়া মানে লাহেকে খাইছো আৰু মই অ' মা একদম ফিউজৰ নিচিনা ঠাণ্ডা বে নিজৰা পানী কি মজা খাবলৈ আপোনালোকেও আহক অৰুণাচল প্ৰদেশ ৰংডিং নিজৰা পানী একদম খাওক মই আকৌ এবাৰ খাই দিছোঁ মা এই মজা কি মজা লাগিছে অ' ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কুল কুল এই মানে আপোনালোকে জেগা চাওক নাই এইবোৰ চব ৰাস্তা চাওক মানে এইবোৰ ৰাস্তাত মানে আপোনালোকে মানে ভাত খাব পৰা জেগা হৈ আছে এয়া গুটি কেনেকুৱা মানে ফূৰ্তি লাগিছে নে আহি কৈ দিয়া মজা এই মজা একদম মানে আপোনালোকে লং ডিং আহক আৰু মোক এবাৰ আহি চাওক আৰু মোক লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ কৈ দিয়া লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা বটাবলৈ অঁ ঠিক আছে আৰু ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব দেই অঁ ঠিক আছে এয়া আমাৰ ককায়েক লগ পাই গ'লোঁ ককাই মানে এডোখৰ যাওঁ বুলি ক'লে আৰু ককাই এই জেগাডোখৰ কি বুলি কয় এই জেগা কিয় ক'ল কাই ৱানো বস্তি বুলি কয় এই জেগাডোখৰ মানে য'ত আমি ৰখি মেলি পানী খালোঁ ককায়ো উঠিলে ককায়েক লগ পাই ভাল লাগিলে এয়া ককায়েক মানে এয়া ককায়ে আমাৰ ককায়ে ভাল লাগিলে ককায়ে আধা ৰাস্তাত মানে নামি দিব আপুনি ক'ত যাব ককা অঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু দেই এতিয়া মানে ককাই লগত কথা চথা পাতি হৈ গ'ল আৰু মানে এতিয়া চব একদম মানে সৰু মানে কিমান পাহাৰৰ ওপৰত উঠি উঠি গৈ আছো গৈ আছো টিকনিৰ পামগে এতিয়া মানে কি মজা আছে আপোনালোকে মানে কম খৰচত মানে ছটা হাতীটা হওক কি মজা বে গৈ একদম মানে মজা লাগি গৈছে আৰু গাই নকওঁয়ে আৰু দেই মানে নকওঁ এইখন এখন সৰু সুৰা দোকান মানে কি মজা মানে কিবা কিবি নাখাওঁ এতিয়া মানে তাতে হোটেলতে গৈ মানে ভাত চাতটো খাম আৰু কিবা এটা ভোক লাগি গৈছে আৰু মানে এতিয়া আমি অলপ মানে ইয়াত ৰখিলোঁ আৰু মানে ইয়াত ৰাস্তাৰ মাজতে ৰখি মেলি অলপ মানে গুটি চাই কিবা খাইছে গুটি চাই লং ডিং আহি কেনেকুৱা লাগিছে কৈ দিয়া একদম অঁ এয়া আমাৰ থুমনি এতিয়া বেগ খাইছে গোটেই পেকেট খাই দিব খাই দিব এয়া আমাৰ দাদা দাদা বিনয় দা অঁ বিনয় দা কৈ দিয়ক মানে কেনেকুৱা লাগিছে লং ডিং আহি আহিয়ে থাকে বিনয় দা আমাক মানে দেখাবলৈ লৈ আহিছে মানে ফুৰাবলৈ মিনাদে ভাল লাগিছে ইমানখিনি মিনাদা লগ পাই ভোক লাগিছে মানে ময়ো কিবা এটা খাই লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে চব আপোনালোকেও মানে খাই আছে মই গম পাইছোঁ অলৰেডি একেবাৰে ময়ো খাই লৈছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা একো নোখোৱাকৈ আহিলোঁ আৰু খাই লওঁ তেন্তে আৰু অ' মা এতিয়া মানে আৰু গাড়ীত উঠি দিলোঁ আৰু মানে আৰু মানে পানী চানী খাই আৰু ব্ৰেড চেড খাই এতিয়া পাহাৰটো চব কি মজা ও মা বে ও মা এয়া আমাৰ গুটি চান গুটি চানে ভিডিঅ' কৰি আছে ও মা মানে ছটা হাতীত আহিছোঁতো ছটা হাতীত অহা মানে ফিলটোৱে বেলেগ আৰু মানে মজাটোৱে বেলেগ আৰু চব এক মা আপোনালোকক দেখাই দিছো চক সেইটো দিল সেইটো দিল কি মজা বে ও মা ভবাই নাছিলোঁ মা এনেকুৱা দেখিবলৈ পাম বুলি অ' মা ও চব পাহাৰটো কাটি কাটি কি ধুনীয়াকৈ ও মা একদম ঘাঁহনিয়ে ডিল বনাই দিছে সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে অৰুণাচল প্ৰদেশ আহক মানে লংডিং নৰ্থ ইষ্ট পৰে ও মা কি ধুনীয়া মানে এই মই ক'বই পৰা নাই মানে পগলা হৈ গৈছোঁ মানে ইয়াৰ পৰা কি অ' মা তাকে যাওঁনে ইয়াত অ' মা দেখিলে নহয় কি ধুনীয়া একদম মানে জ্বালা এই এইটোৱে আছিলে যি কি নেকি পাহাৰ কাটি কাটি ডিল বনাইছে অ' মা পঢ়ি গৈছোঁ দুই নম্বৰ মানে এক নম্বৰ খাপটো মানে দুই নম্বৰ খাপটোৰ ওপৰত উঠি আছে পাহাৰ কাটি কাটি যি কি নেকি মানে ইয়াক ডিল বনোৱা হৈছে কি মজা বে আমাৰ মানে অ' মা আৰু ইয়াৰ ভিউবিলাক চাই আছেনে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ দেখাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক ইয়াৰ ভিউটো আপোনালোকে কি ধুনীয়া মানে মানে চাই থাকক আৰু মই বাকী একো নকওঁ আপোনালোকক চাওক আৰু তেন্তে নিচিনা কি মজা বনাইছে বি একদম মানে টকোপাতে মানে একদম মানে মই পকলাই আহিছোঁ সৌ ঘৰটো এনেকুৱা মজাকৈ বনাইছে অ' আপি দুটা গৈ আছে পটাই লওঁ নেকি বি একদম মানে আৰু অকলশীয়া জীৱন কটাই আছোঁ আৰু ঘৰলৈ লৈ যাওঁ নেকি উঠাই মেলি এয়া আমাৰ গুটিছেনে কিবা তপস্যা কৰি আছে আৰু কাষত আছে আমাৰ খাপলাংকাই খাপলাংকাই দিছে নাই কেনে মানে ফাইনেলি এতিয়া আমি পাই গ'লোহি এয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰ্ড ফাইনেলি এতিয়া হোটেলত সোমালোঁ লং লং ড্ৰিং পাই গ'লোহি এতিয়া হোটেলত সোমাই মেলি এতিয়া ভাত চাত খাব লৈছোঁ এয়া দাদা অঁ এয়া দাদা আছে ৰেজিষ্ট্ৰেল ভাত খাব লৈছে সোমন আছে আমি এতিয়া মানে চবে ভাতটো খাম আৰু দগজি টেষ্টিং কৰিম মানে খাই মজা লাগিব আৰু কাৰ্ড এয়া আপোনালোকে মানে ৰাতিপুৱাই অহাটো ভাত চাত নাই খোৱাটো মানে এতিয়া এইবিলাক চালাদ তালাদ মানে আছে আৰু বিলাহী চিলাহী কিবা কিবি আছে আৰু মানে চব লৈ লৈছোঁ আৰু টেঙা লৈ লৈছোঁ এইটো কিবা বোলে এইটো দিছে মোকো দিছে কিবা মেচেঙা পাত মেচেঙা পাত নাই মেচেঙা পাত বুলি অঁ কিবা মেচেঙা পাত বুলি কয় বোলে আৰু এইটো কি দিছে জানো এইটো কিবা তিতা তিতা তিতা বেগুৰি বুলি কয় তিতা বেগেনা তিতা বেঙেনা বুলি কয় এইবোৰ আছে আৰু ধুনীয়াকৈ খাম আৰু এতিয়া মানে একদম ভাতটো মানে ধুনীয়াকৈ এতিয়া দাদাহঁতেও আছে মানে ধুনীয়াকৈ চবেই মোক ভাত আৰু এয়া এতিয়া আমি মোৰ খাওঁ ষ্টাৰ্ট দিছোঁ এয়া ধুনীয়াকৈ মানে ভাতটো সানিছোঁ আৰু সানি মেলি আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাম আৰু ধুনীয়াকৈ এই মাংসটো মানে এতিয়া খাম আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া মানে ভাতটো খাই আছোঁ আৰু এই মতা বিয়ে একদম টেষ্টি মুখ না আপোনালোকো আহক অৰুণাচল প্ৰদেশ বহুত টেষ্টি বহুত টেষ্টি মই কৈছোঁ নহয় আপোনালোকো আহক খাওক একদম টেষ্ট এইটো ভেকৈটো আছে বোলে ভেকৈটো মই লৈ মিলা মজা মজা আপোনালোকৰ